気持ちいいああやっぱうん景色のいいところの空気うめえな高層階の空気うめえなちげえな高層階は <laughs> いや始まりましたよはい始まりました、はい、一旦起きです一旦起きよ見てくださいこちらはいちょっと光の加減でねちょっと見えづらいかもしれないんですけれども暗くしてみる 暗くしてみてうんそうねどんな感じかそこのパネルでできるっぽいよいやこれよほらいやすごいいやすごいですねいやすごいのというわけで今回ははいこのまま始めるのいつけよう、うん、はい というわけで今回はですねはいえー、っとね、うん、ここ最近さ、うん、あんまり旅行にも行けないし、うん、まあ僕もねあの仕事柄テレワークではなくてね本社だったりとかいろんな店舗に行ったりとかすることも多々あるんですけれども、はい、今回はその僕の仕事に合わせて近くの、まあ、都内のね、ホテルに、はい、泊まりにやってまいりましたはい、はい、まあこういうね 楽しみもあっていいのではないかってことで、うん、はい、まあ遠出はできないし、うん、ね、観光もできないけれども、うん、まあ近くの、まあ最近ねホテルも安くなってるし、うん、そうというわけで夜景が綺麗なホテルに泊まりにやってまいりましたいや久しぶりじゃないそうだね久しぶりだねうん、うん、多分去年の去年だっけ一昨年かな、うん、去年泊まりに行ったのいつ1 1月1日ああその前その前その前ああ全然 全然ない去年一昨年くらいだよねうんそうだよねそうそれぶりの感じでございますイエーイ <laughs> まあね今日はうちら休みだったじゃんはいうんだからまあホテルに、うんまあ、3時にチェックインしうんて、もう今外で飲めないからね、はいコンビニとかで買ってきて、はいはい二2人ではい <laughs> 部屋飲みをして、はいまあ34本ずつそうですねなので、はいちょっと、多少酔っ払っておりますがそうですねうんうん まあ、せっかくね、来たので、はい。楽しみたいなと思います。思います。イェーイ。イェーイ。そう。で、場所が今回、銀座のホテルだから、うん、銀座にある熊本物産館にだけ行ってきたんですよ。ちょっと、はいはいはい、はい、いいのないかなと思って。そこでちょっと、うん 馬刺しとね、うん、からしれんこん買ってきたからそれを食べながらね、まあいいね飲んだりとかねいいねいいね夜景をちょっと楽しみたいなとはいはいはいはい楽しみましょうはいありがとうございますありがとうございます終了なかなかこういうとこ来ないのでちょっとだけルームツアーしようかなと思うんですけども <laughs> えい、うん、でも正直な話言っていい正直な話、はい 思ったよりさ、うんうん、ちょっと狭かったよね <laughs> そうまあまあまあまあそうだねそうだね思ったほどでは思ったよりねうん本当はなんかもうちょっと広い部屋なのかなと思ってて、うん、ルームツアー的なね、うんうん、のができたらいいなと思ってたんだけどそうだよやっぱほらすごく安くなってたのよ、うん、あの今のご時世だから、うん、でああすごい安いねって、ね、すごいな名前も知ってるホテルだし、泊まってみようかって言って、いざ来たらね、うん、ああ っていうすごく、すごくいい部屋すごくいい部屋眺め,、眺めもすごくいいんだけどお値段そうですね、まあ、まあだ、ね、っていう感じうん、だったんだけど、うん、まあちょっとねまあでも景色は素敵本当よ <laughs> 素敵なんで、うん、うん、あとさあそこりょうちゃんあのねバスルームねうんあそうそこがバスルームなんだけどほら見えるのエロ <laughs> 透明じゃんこれね えうんあそういうことかそう普段は暗いけど明るくエロんかお風呂場からでも夜景が見れるようになってる。これあなるほどねそうそうそうそうすごいよねすごいな今日あれだよあの俺の裸を見せつけながらお風呂に入ってやるからなやだよ <laughs> なんだよってなんで <laughs> まあちょっととりあえずここからももう見えるんだけど、うんうん、お酒をねあそうそうそう買ってきましたよせっかくなんでうん乾杯しましょうかシャンパンで乾杯しましょうようんよしちゃんと開けてよ開けるよこぼさないように開けるよ <laughs> あれ怒られるからねこぼしたりしたらうんえ怖いや開けるようんひゃーひゃーおお大丈夫だったね <laughs> 大丈夫どうしようかどうどうやって飲むえグラスがさ、うん、用意してあったからそうしようあこっちこっち置いたあいいねあいいねいいね <laughs> えいえい乾杯しようぜ乾杯しようぜえいじゃあ乾杯乾杯 <laughs> きつい炭酸がきついそういう遊びじゃないからちょっとやめてよ炭酸がきつかった思った以上に夜景とともにたしなむ感じなんだからさ忘れてた <laughs> ごめんなさい改めましてえい、ー、乾杯美味しいんだ 美味しいんだ。美味しいんだ。美味しい。美味しいで美味しいんです。美味しいいやいい。なんかこういうね、うん、夜景とか見ながらのさ、うん、この優雅なひとときいいよね。そう。うん、なんか、地方出身の人からしたらさ、こういう景色がさ、またなんかさ、やっぱ都会に来たなっていう感じはあるよね。東京タワーとか見たらさ、やっぱいいよね。そうそうそう 東京タワーね、この部屋からはね、残念ながら見れないんですけど、うん、見れるね、部屋もね、そうあるんだよね。そう、あるから、そっから。でも、しょうちゃんがケチったから。何がしょうちゃんがホテル代ケチったから。 <laughs> いや、十分だろ。タワーが見れない部屋になってしまったんです。十分じゃん。十分、十分。いや、十分よ。うん、東京タワーをお見せしたかった。 しょうもじゃなくひょにょはいというわけでせっかく買ってきたうん馬刺しやらあ食べたいんだよからしれんこんやら食べてみようぜ <laughs> めっちゃ嬉しそうや <laughs> 買ってきたの馬刺し醤油があったから醤油そうそうそれがないとねやっぱり熊本県じゃ始まりませんから いいや馬刺し専用の醤油があるのよ熊本にはえー、甘い甘いあそうなんだまたね刺身醤油ともまた違う感じなんだよね、 <laughs> さあ今からご飯食べていきましょうイェイイェイイェイもうこんな広いとね、うん、もうこんなこともできちゃうんだからやめなさいやめなさいそれはダメよ銀座の皆さんというわけではい 熊本物産館で買ってきた馬刺しです食べたい美味しそうじゃない食べたいです食べさせてあげようありがとうございます熊本といえば馬刺しだからねうんうんうん美味しい醤油も美味しいでしょうんそうなのようんこれ甘い醤油とそうそうそうね、うん、合う合う合うおいしいいいね あとはうんからしレンコンからしれんこン買ってきたのはいいんだけどさはい包丁とかないから1個1人もうこのままあ大きい方がいいしょんちゃん俺ちっちゃいのでいいやどっちでもいいようんはいしょちゃんこの大きいな大きいな丸のままそうでもなんか出来たてって言ってたよねそう今日揚げたてらしいようんおいしい美味しいうんいただきますいただきます うんでもそんな辛くないねうんうんおいしいおいしいうまいねうん <laughs> うまいよめっちゃうまいあ合うわうんなんかもうりんりんご丸丸かじりしてみたいなもんなんだうんおいしいうん辛い鼻にきたあとチキン食べたいな俺うん もう何の変哲もないそこら辺のスーパーにあるチキン <laughs> いやこういうのが美味しいのよねうんうんうんおいしい、うん、うまいうん、うん、やっぱ今もさあのレストランとかに行ってもさお酒飲めないからさ、うん、うん、そうだよねうんなんだろうねそのお酒が飲めなかったらなんか いいやみたいな感じになっちゃう感じそうだねうん、うちはお酒好きだからさ、うん、やっぱ美味しいご飯とか食べながらお酒飲みたいってなっちゃうからそうだなうん確かにじゃあお酒飲めないんだったらもう部屋で買って帰って飲みながら食べようみたいなね、うん、そうだねうん終了ちげえなー <laughs> 違うんだよなえちげえななんでよこんなに最高な夜景手に入れたのにいや違うのよ何がビールなのよビールくださいえ何ビールとかないよい冷蔵庫にビールこういう今あの冷蔵庫に今俺ら成金じゃん <laughs> 今成金でやってんじゃんよいいから今素敵な夜景でしょここ や素敵だなそうそうそうそれそれあの一回さ、うん、あの冷蔵庫の中の金麦取ってもらっていええー、せっかく一回一回一回せっかくえシャンドン飲んでんのに一回ですはいあ これだこれだった 綺麗だね <laughs> いやあのあのあのそういう雰囲気出すのやめて <laughs> そそういう雰囲気出すのやめて何か始まりそうな感じやめてやめなんでそういうの違うじゃん一回一回グラス置一回グラス置くけど <laughs> ちょっとやめろよそういう雰囲気出すな <laughs> 狙ってんのかなと思ったんだけど違った違うよ違いましたキャー翔ちゃんキャーキャー翔ちゃん見えてるよいやカメラ下にやったら大変なことになるよにゃん あーかわいいひょにょ